çok akıllıca bir şey yapmadım. Çünkü ben bir bilet aldım Doğu Ekspresi için. Ama turistik Doğu Ekspresi değil, normal Doğu Ekspresi yani. Konfor belki biraz daha az ama hiçbir şey bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Hadi gidelim. Doğu Ekspresi dünyanın en güzel tren yolculuklarından biri. 28 saat saf neşe. Bu doğru mu? Bu tren yolculuğu hayatımı değiştirecek mi? Öğreneyim. Hadi gidelim. Doğu Ekspresi nerede? Hangi peron? Oh O var. Ankara gar gerçekten çok büyük. Bu çok bekleyemem, Ama <laughs> liman gibi ya. Aşırı büyük. Çok şey var, kafe falan. Ama trene gitmem lazım. Hadi. çok ama aşırı heyecanlıyım. Şimdi Peron'a gidiyorum. <laughs> kamera unuttum tabii ki. Doğu Ekspresi son derece popüler hale geldi. Çünkü insanlar trenin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Çok paylaştı ve şimdi turistik Doğu Ekspresi var. İki tren var turistik Doğu Ekspresi ve normal Doğu Ekspresi. Ben normal Doğu Ekspresi kullanıyorum çünkü ben bir turist değilim değil mi? Hadi gidelim. Maske, maske nerede burada? Pandemi hala var. Şimdi saat 10 7, 17.55 tren buradan Kasa'ya. Aşırı heyecanlıyım gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Ben tek başıma gidiyorum. Doğu Ekspresi hangi perondan gidiyor? Eski garda. Güvenliğin oradan sola dönün, Hı? karşı binaya geçin. Arka tarafta. Teşekkürler. Yanlış gardayım. Uh, çok geç geliyorum. Ah, evet çok erken geldim. Şimdi sadece beklemem lazım. Tren 30 dakika sonra gelecek ve bu benim bagajım. Ne var? Bir el çantam, çantası var. El çantası değil mi? Bir valize. <laughs> ya kelime çok bilmiyorum. Valize var. Sırt çantam var. Benim ceketim ve bu en önemli bir şey. Oh, çok ağır. Bu benim yemeğim ve içeceğim kasa önce hiç gitmedim. O yüzden birkaç gün orada kalmak istiyorum. Bu tren yolculuğu çok uzun. 26 saat. Ne yapacağımı bilmiyorum ama inşallah uyuyabilirim. Uyumak çok önemli benim için. Türkiye 15 Aralık'ta trenleri yeniden başlattı. Uhu. Ya güzel bir şey. Gerçekten normal hayat geri den mislasem. Ankara Kars arasında her gün sefer Japan Doğu Ekspresi farklı oturma ve yemekli vagonlardan oluşmaktadır. Muhteşem manzarası ve konforlu koltuğu Ankara Ankara'dan kalkan tren kirikale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars ilerinden geçiyor. Çok güzel. Tren geliyor. Lütfen dikkat. Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars yönüne gidecek olan Doğu Ekspresi 1 numaralı peronda hazır bulunmaktadır. Tren geldi ama nereye gitmeliyim? Vagon 3 nerede? 4 mü? 3. Ah tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ah, oturuyorum. <laughs> Şimdi yemekhanedeyim ve burada çok kalabalık. Burada hiçbir şey yok. Yemek yok, içecek yok falan. Ama çok kalabalık. Sadece ya kendim Nescafe getirdim buraya. Gerçekten bardak yoktu burada ama nasıl bir aile bana bir bardak verdi. Kahve içiyorum şimdi. Eğleniyorum. Afiyet olsun. Manzara her zaman çok güzel. Bu benim evim gelecek altı saat için. E, fena değil bence. Yani güzel. Küçük bir masa var burada ve iki yatak. Yatak yatak ve burada iki yatak. Ama şimdi biraz daha güzel yapmak istiyorum. Çok rahat bir battaniye var. Çok güzel. Evet. Bence de harhat şimdi. Çok güzel. Teşekkürler. Tamam. Bir tane verelim. Tamam. Geri, geleceğim birazdan. Tamam. Teşekkürler. bir daha vereyim numarayı ee, bir tane iyi. Tamam. Yeter. Bilet yanında mı? Ee, evet. Bakayım ben ona. Tamam. Bir daha bir daha tekrardan şey yapmayalım. Dört tane mi? Evet. Kendin aldın bu <laughs> Gel, otursun ben geleceğim. Sen yerleş. Şimdi yemek zamanı geldi. Çok açtım. Biraz karanlık. Hiçbir şey görmüyorum. Ama yarın güzel bir gün olacak. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Türkçe ee, çok güzel konuşuyorsun. Nerelisin? Teşekkürler, Almanım. Alman. 3-4 yıldır Mükemmel. Türkiye'deyim. Elmadan'dan mı aldın bileti? Evet. Hemen bakıyorum, buradan çıkartıyorum. Ah, Franziska, evet. Dördüncü vagon. <laughs> evet. Niye? Çünkü ben uyumam lazım. Burada uyu. Oraya niye aldın? İptal edeydin. Evet biliyor, ay bilmiyorum. Niye aldın? İptal edeydin. Ya Almanım. Anlamıyorum. Anlamıyorum Türkçe. Anlıyorum. Anlıyorum. Hı. Fazla almışsın onu demeye çalışıyorum. Hı, tamam. Bunları iptal ediyorum. Teksin değil mi burada? Evet. Tek. Yanlış. Nasıl yanlış? Yanlış. Neden yanlış? <laughs> Senin biletin Erzurum'dan gözüküyor. Yok. Evet. Yok yok. Dur dur. Sen bir şeyi çıkart bakayım o şeyi çıkart. Tamam bir saniye. Um... Ama şimdi buradayım. Yolcu gelecek. Sen bileti bir çıkart bakalım şeyden. Telefonu ne yaptın? Kaybettin mi hemen? Kaybettim evet benim. bir bilmiyorum. baksana şöyle cep. Elmada Erzincan. Tamam. Elmadan Erzincan bu aldım. Sonra Erzincan'dan Erzurum'a. Ee, hayır burada dört tane aldım. Ve Erzincan'dan Erzurum'a bir koltuk aldım. Erzurum'dan kasa. Tekrar Tek buraya geldi. Evet. Tekrar buraya aldım. Aynen. Çünkü Karışıklık oradan çıktı zaten. doluydu yani. Tamam. Tamam eksik Ha. var mı? Telefonum. Ekrim var mı? Ne var? Eksik var mı? Ne? Herhangi bir şey var mı diyorum. Her şey iyi. Tamam. <laughs> Bak tamam. Tamam. 10 tane bilet almışım. Ya Problem değil. No problem. Para gitti. web sitede Yapacak bir şey yok. Ya, ben burayı kontrol aman. ediyorum. 13, 14, 15, 16 tamam. Problem yok. İyi yolculuklar. iyi yolculuk. <laughs> ben on bilet aldım. Neden? Çünkü e, bu tren çok boş. Ama web sitesinde hepsi doluydu. O yüzden bir koltuk aldım ve ben gerçekten uyumak istiyorum. O yüzden bu kabin aldım. Ama bu kabin sadece Elma Dağ'dan Erzinc Erzincan'a boştu. Erzincan'dan Erzurum'a başka bir koltuk aldım. Bir yoğurt var, mandalina falan var. Çok eğleniyorum. Tabii ki arkadaşlarımla daha iyi olabilir. Ama bazen hayatta şeyler yapmalıyım. Yalnız olmayı seviyorum. Bu bana enerji veriyor. Kötü bir şey değil bence. Kesinlikle ben de bir sorun olduğunu düşünüyorum. Hayatımda hepsi yalnız yapıyorum her yere tek başıma gidiyorum. Ama iyi bir şey bu. Her yerde yeni insanlarla karış, karşı, karşılaşış denk geliyorsun. Saat 8.30 ama çok yoruldum, çok yorgunum ve genelde çok erken uyuyorum. Çok güzel. parça lavabo tuvalet. Ufak bir tuvalet ama yeterli bence. Burada falan filan var. Ama bence temizli lavabo var. Saat 21 şimdi gece için hazırlanıyorum. Ama am, tanrım aman ya uf, biraz küçük. Ama çok rahat bence. Bu gibi uyuyabilirim. İyi geceler. Gün aydın. <laughs> Gece nasıldı? Yani fena değildi gerçekten çünkü ben yalnızım burada. Daha uyumak istiyorum. Çok erken saat yedi buçuk. Neredeyiz? nerede olduğunu şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Gece sakin değildim çünkü tren tam çünkü tren bütün bütün bütün çünkü tren bütün gece gitti ama yatak koltuktan daha iyi daha iyi evet. şimdi. Manzara muhteşem. Gerçekten çok eğlendim. Şimdi kahvaltı yapıyorum. Ne var kahvaltı için? Ha. Ah, croissantlar var. Bir yoğurt var. Kurabiye. Ve tabii ki sağlıklı hayat için man mandarin ve elma. Güzel. Kakaolu süt çok güzel hiç sinyal yok burada. İnternet çalışmıyor. Yalnız Söğüt'teyiz. Sivas çok yakın. biraz bu tren yolculuklu hakkında konuşmak istiyorum. Ya gerçekten çok karanlık. Ne getirdim bu tren yolculuğum için? Sıcak giysiler çünkü Kars'ta çok ama aşırı soğuk olacak. Bir çanta yiyecek, içecekler ve abu cubu ile. Bu trende evet bir restoran var ama orada hiçbir şey yok. Sadece kurabiye, çay, kahve falan var ama gerçek yiyecek orada maalesef yok. Çok şaşırdım çünkü ben kahvaltı yapmak istedim, döner yemek istedim ama bu da yok. Tren yolculuğu için rahat kıyafetlerim, rahat kıyafetler gerekiyor. Elektronik eşyalarım, bilgisayarım var, kameram var, telefonum, kulaklarım falan filan. Kozmetik ürünleri ve kadının ihtiyacı olan her şey var. <laughs> Şöyle böyle öyle bu boy böyle bu kadar. açtım çünkü çok yemek burada yok. <laughs> çok heyecanlıyım. Erzurum'da yemek var. Cağ kebap. Evet. <laughs> Herkes koşuyor yemek için. <laughs> Hadi hadi koşuyoruz. Bir tane. Ne kadar? 35 lira. Teşekkürler. Hadi geri gidiyoruz. <laughs> Çok mutluyum. Ben dünyanın en mutlu kızıyım şimdi. Çünkü ja kebap Erzurum'dan var. Hayat güzel trendi. Çok yemek yoktu burada. O yüzden çok çok çok Botloium. Çok lezzetli. Casa Dirt Sat Kaldı. birkaç sorularınız var. Bunlara cevaplayacağım şimdi. İlk soru limon nerede? Biliyorum siz limon hakkında çok merak ediyorsunuz. Şimdi tren ile geziyorum ama limonu çok özlüyorum. Şu an limon İstanbul'da ama limon ile her şey iyi. Hiç sıkıntı yok. Çok mutluyum limon ile. Daha fazla şehre seyahat edecek misin? 2021'de 16 gibi şehre gezdim. Yalova'da başladım yaşadım. Bursa'ya gittim, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Adana, Adıyaman, Afyon, Şanlıurfa, Kilis. Başka bir şey vardı. Ve bu gerçekten enteresan bir tecrübeydi benim için çünkü ne yapıyorum burada, ne çekiyorum video için, insanlar nasıl falan filan hiçbir şey bilmedim ama şimdi biraz daha akıllıcayım ve bu yıl birkaç şehir daha gezmek istiyorum. Şimdi kasa gidiyorum. Şimdiye kadar bu yıl çok gezmedim hala. Çünkü kış var, çok soğuk her yerde, çok kar var gerçekten çok zor ve ben de birkaç hafta önce korona hastaydım. O yüzden biraz yavaş yavaş gidiyorum şimdi. Kars, Çanakkale, esir geleceğim. Sonra ben düşünüyorum belki Karadeniz'e gidiyorum limonla. Ama bakalım çok büyük bir planım yok. Rahat gidiyorum yavaş yavaş ama bu yıl ben belki 25 ile gibi gitmek istiyorum. Kaç yaşındasın? Ben 28 yaşındayım. Para nasıl kazanıyorsun? Çok güzel bir soru. Bu anlatmak istiyorum. Kalbimde ben bir video yapımcısıyım. Benim tutkum. Türkiye'de çok farklı iş yaptım. Birkaç şirkete için, hostele için videolar, reklamlar falan yaptım. Bu iş gibi çok yaptım ama çok para kazanmadım. Ve ben de video yapımını öğretiyorum bir akademide ve başka şirkete için videoyla çekiyor falan filan. Neden Tofaş? Tofaş sadece bir araba değil. Ben bir yol arkadaşı bulmak istedim. Bir Ruli araba. Anlıyor musunuz? Arkadaşım istedim. Ve bu limon oldum. Ve ben de tabii ki en ucuz araba Türkiye'de aradım ve Tofaş buldum, aşık oldum, limon oldum. Türkiye'den sonra en sevdiğin Almanya hariç ülke. Bu çok kolay bir soru. Filipinler en sevdiğim ülke çünkü 2017'de bir yıl Filipinler'de yaşadım. Küçük bir adada. Bunun hakkında çok konuşmuyorum ama benim hayatımda en iyi ve en zor bir yıldı. Filipinler'de hayat çok farklı Türkiye ve Almanlar gerçekten çok yakın. Hayat burada aynısını gibi. Kültürler farklı tabii ki ama Filipinler'de gerçekten hepsi çok farklı. Çocuk işçiliğine karşı proje için çalışıyordum Filipinler'de. Çay karşı alan yoğurdumuz. Çay istiyorum. Filipinler'den sonra farklı hayatı düşünüyorum. Onsen sonra kendini ne yaparken hayal ediyorsun? Rahat bir yerde yaşamak istiyorum tabii ki. Belki küçük bir evim var. Ben yalnız olmak istemiorum, Ondan sonra belki arkadaşlarımla oturuyorum. Hala videolar yapmak istiyorum 10 yıl sonra. Tekerleme söyler misin? Tabii ki canım. Her şey senin için. Hazır mısınız? Ben hazır değilim ama deniyorum. Albu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan alda gel. Çok yavaş <laughs> biliyorum. Kartal, Kalkardal, Sakardal, Sakarkatal, Kakar. Ayakkabının bağcıklarını bağlamayı unutmuşsun. Dikkat et düşersen çok ağlar ve bağırsın. Bir kere re der misin? Arkadaşlar re gerçekten çok zor benim için ve lütfen bana herhangi bir ipucu vermeyin. Bu benim aksan, benim dilim. Ya ben bilmiyorum nasıl konuşuyorum. Bence iyi konuşuyorum ama sizce ben re falan için bile bir problem var. Rüzgar aşırı sert esiyordu. Her yer karanlıktı. Annem eve çağırdı. Ağlaya ağlaya eve gittim. Tüm vücudum ağrıyordu. Evlenmek istiyor musun? Herkes bu soru bana soruyor. O yüzden cevap veriyorum şimdi. Bilmiyorum şu an ama bir gün tabii ki evlenmek istiyorum. Şimdi olmaz. Çünkü evlenmek için iki insan gerekiyor. Ama bu sıkıntı yok benim için. Yani ben gerçekten yalnız olmak istiyorum. Bence bu çok güzel bir duygu ama evet bir gün belki 10 yıl sonra ben evlenmek istiyorum. Şimdi evlenmek istemiyorum. Erkek arkadaşım falan hiç istemiyorum. Çok mutluyum arkadaşlarım var ve dostluk, aile. O oh, çok güzel burada. Bak. bilet almak çok zordu ama imkansız değil. Şaşırtıcı olan şey tüm biletlerin web sitesinde rezerve edilmiş olmasıdır. Ama buraya geldiğimde tren neredeyse boştu. Çok fazla insan değil burada. Kabinler de boştu bu yüzden kuşetli için ekstra bilet almaya karar verdim. Tek bilet 132 TL ama nedense tek bilet ayırtamadım. Bir kabin için en az iki bilet almam gerekiyordu. Ama bir sorun vardı, yol boyunca bir kabin yoktu. Bu yüzden farklı kabinler 10 farklı bilet aldım. Ankara'dan, Elmadağ, Elmadağ'dan, Erzincan, Erzincan'a çok bilet aldım. Ben zaten tren otururken yer ayırttım. Çünkü boş olduğunu gördüm. Çok tuhaftı ama tek çözüm bu gibi görünüyordu. O 10 biletin sorunu battaniyelerin 50 TL olması. Bir kişi olmama rağmen on bataniye aldım. Çok akıllıca değildi ve muhtemelen turistik trenden daha fazlasını ödedim. Ama benim hatamdan ders alabilirsiniz. ರಜಾ ಇದ್ದಾರಂ ಬೆಂಜೆ normal tren gerçekten çok güzeldi. Çok rahattı. Gece güzeldi. Çok iyi uyudum. Hiç sıkıntı yoktu. Ve bence en önemli bir şey manzara. Turistik trende, bu trende manzara aynısını güzel bir tren yolculuk. Yirmi, Siki Saat Sonra kasa geldik vardım ve şimdi gerçek hayat için hazırlanmam lazım. Bu yemek çantası ve çok hafif şimdi. Gerçekten çok yedim. Herkes izlemek için çok teşekkürler. Gidiyorum şimdi. Görüşürüz.